麦わらの若者その鳥を船の上へ運んでくれないかバルーンってあのパンダかパンダじゃないわよ撃たれてたぞ船長がおいでだあいつのおかげで私の村はボロボロにされて財宝も奪われたの降りてこい礼は何が欲しい変な頭 <laughs> もないわよルクって呼ばれている会長なの名前はバルーンじゃあお前はでさらわれたんだいい質問ねピースメイン俺はピースメインになるんだおいルフィ海賊はいいぞで海賊になんかなんなでおいルフィちょっと来いあれこれを見てみお前 実は魔性の木の実なんだぞええ嘘だろ本当だ <laughs> お前が海賊になりたがってないのがせめてもの救いじいちゃんみたいな海賊になっていろんなところに行きたいんだ海を舐めるんじゃねえ貴様じいちゃんを蹴るとは何事だ仕掛けたのはそっちだあんた誰かな <laughs> 俺の宝物なんだ宝物か やっぱじっとしてらんねえな俺ここ出るよ頭おかしくなりそうよいしょどうやって出たのあんた俺は小舟を探すんだ手伝ってよやだ疲れるいいわよケチ がピンチだなさあどうする大丈夫なんだな